quello che sta accadendo adesso sul pianeta è un riflesso di tutta la paura, il senso di separazione che è ancora presente nella coscienza umana e che viene espressa attraverso ogni essere umano. L'unico modo che abbiamo di poter sperare, di poter testimoniare un sogno diverso, una vita diversa, e se questa paura e questo senso di separazione non sono più negati, ma accolti, accolti e sentiti nel nostro cuore, così come sono. E questo richiede un coraggio, un coraggio particolare, il coraggio di non aver paura della paura stessa, di non avere più paura di sentire questo senso di separazione, questo dolore, questa angoscia e negarli, ma accoglierli. Il cuore trasforma ogni cosa e tu sei il cuore del mondo, noi siamo il cuore del mondo. Questo spazio di silenzio che vive attraverso di te e che guarda le storie della mente, i suoi conflitti, i suoi tormenti, è il cuore. Lascia che quelle storie si depositino e accogli la sensazione che tutto quello che sta accadendo ti dà. Abbi il coraggio di non prendere nessuna posizione perché in qualunque posizione tu ti ponga, ti spezzerai in due, vincitori e vinti, abusatori e abusati. E questo non farà che alimentare il conflitto. Colui che viene ucciso sei tu, colui che uccide sei tu. Hai il coraggio di non prendere una posizione ma di accogliere quel tormento nel tuo cuore? Vedi, questa non è una posizione remissiva o passiva, ma molto coraggiosa. Questa è una rivoluzione interiore, permettere al mondo di essere te al 100% e sederti con la sensazione che questo ti dà al 100%. Grazie di aver ascoltato questo video e se vuoi dire qualcosa riguardo quello che sta accadendo adesso, sei invitato a farlo sulla nostra pagina Relavoscia. Grazie a tutti voi.